Museoko irugarren eta azkenengo galderari helduko diogu, non gaur egungo bakearen eta giza eskubideen egoerari buruzko hausnarketa egingo dugun. Zer dakigu giza eskubideen gainean? Baldakigu mile bederatziren berrage eta sortxiko giza eskubideen adierazpen unibertsala dagoenik? Egon gela honetan, funtsesko hiru eskubideren gainean sakonduko dugu, eta gaur egun ere zenbateraino urratzen diren egiaztatuko dugu.